вчера лучше у друзей спросить. остался я один И как вокруг все изменилось Я тоже что ли стал другим И некому задать вопросы Ведь я один, ведь я один а Они меня никто не спросит